Er det her lyden af vækst og velstand i fremtidens Danmark? Ja, vi skal i hvert fald ikke ret mange år tilbage, før vindmøllerne fik eksperterne til at juble over de tilsyneladende endeløse muligheder for dansk eksport og fremtidig velstand. Men dengang snurrede kursen på Vestas-aktien også rundt i helt andre luftlag, end den gør i dag. Faktisk så er den tidligere succesrige vindmøllegigant slet ikke nævnt som en af de 30 virksomheder i Danmarks nye eksportkanon. Professor Philip Schrøder her fra Aarhus Universitet er en af de forskere, der har været med til at skrive den nye kanon. Philip Schrøder, vindenergi og vindteknologi, er det ikke længere noget, vi skal øh, satse på at eksportere i Danmark? Ja, ah, vi kommer til at se en, en stærk, stærk klynge øh, i vindsegmentet også i fremtiden. Øhm, der er nu hu, noget humankapital i Danmark, der gør, at vi fortsat også ser det i om, om, om 10, 20, 30 år. Men der er flere virksomheder ombudt, der er flere nationer ombudt. Ifølge Philips Røder nød Vestas i lang tid godt af at være first mover på vindmøllemarkedet. Men et stort og lukrativt marked vil altid tiltrække mange konkurrenter. Når det for 15 år siden måske var lidt eksotisk at være inden for øh, alternative energier, så er det jo nu har alle spottet, at her er der en fremtid. Så ergo er det blevet en meget mere elbuer, der prøver at komme ind på den markedsplads, og det føler alle, at der er øget konkurrence, også Vestas. Her er lyden af en ny dansk verdensmester i eksport. Hos DLF Trifolium i Randers er de verdens bedste til at lave græs. Virksomheden har blandt andet leveret græsfrø til det stadion i Sydafrika, der lagde grøntsvær til VM-finalen mellem Spanien og Holland i 2010. Og når de går løs i Brasilien næste sommer, er det også DLF Trifolium, der leverer græsset. Firmaet har ca. 400 ansatte, omsætter for omkring 2,5 milliarder kroner om året og har en eksportandel på hele 85%. Heldigvis er der også blevet nogle få græsfrø til års til den danske Superliga. For eksempel det helt nye græstæppe til FC Midtjyllands hjemmebane i Herning. Det er jo øh, unægteligt en flot græsbane, de har fået her i øh, FC Midtjylland. Øhm, hvad er det, DLF Trifolium, som har lavet den her bane, hvad er det, de kan med græs? Altså DLF Trifolium de, øh, har sådan set kombineret græs med vinen, så man har sådan set i årtier øh, forsket og forædlet nogle, nogle, nogle græssorter. Og, og, og det vi ser her, det er ikke kun græs, det er faktisk vin, øh, der blev til græs. Men omvendt kan man jo sige græs, ja. Hvad, hvad er græs? Altså hvor, hvorfor er det lige netop sådan en lille sådan en lille virksomhed, der laver noget så umiddelbart ubetydeligt som græs, som kan være med til øh, at, at give øh, Danmark en, en ny eksportsucces? Altså, det, det, der gør sig gældende for, for dem, er, at de som nichespillere har været i stand til at identificere nogle kundebehov, uh, som, som kunden ikke kan få løst på anden vis. Altså højslitagegræs, som vi ser her, som skal bruges i nogle sportssammenhæng, der er ikke mange andre, der kan. Og fordi man har været tidligt ude med at specialisere sig, fordi man har haft en tæt kundekontakt og udviklingssamarbejde, så har man været i stand til at knække koden, hvordan man kan skabe en velvarende globaliseringssucces. Og nu om dagen 50% markedsandel i Europa, 25% markedsandel på verdensplan. Det er helt unikt, at den danske virksomhed kan sådan set komme op på de ratios. Danmark har mange små og mellemstore virksomheder, som DLF Trifolium. Ja, faktisk så er vidensbaserede nichevirksomheder ifølge Philips Røtter selve ryggraden i dansk erhvervsliv. Det er bare de færreste, der også er eksportsucceser, Spørgsmålet er derfor, hvordan man bliver en vinder på eksportmarkederne. Dem, der kan, de er dem, der vedvarende udvikler deres produkter, bliver bedre og skarpere, måske øger den serviceydelse, de også pakker med ind i deres container, sammen med viden ind til kunden. Det er dem, der kan holde sig fast. Og det er det, der holder nichespillerne i en førposition i mange årtier engang imellem. Så hvis de gode folk i øh, DLF Trifolium begynder at hvile lidt for meget på laverbærene, så kan det hurtigt gå den anden vej. Helt præcist, at man kan aldrig blive skubbet af, af, af sin førerplads, men med den forspring, man i præcis har udviklet i det her virksomhed, der er det sådan set en ret sikker position, fordi man takket være de høje markedsandel på nichen, og takket være den høje andel af viden i produktet, er det meget svært at imitere. Det vil være en meget stor opstartsomkostning for en konkurrent at fortrænge den lige nu og her. thank you